il·lusió, motivació, creativitat, treball, esforç, estudi, dedicació, també somriures, abraçades, mirades de complicitat, llargues converses i inclús algun que altre petó. No creiem que sigui res de l'altre món, però ens atrevim a dir que és la nostra raó de ser, el motiu pel qual estem aquí. Hem començat des de zero i uns mesos després això ja funciona i ho fa gràcies al treball diari de tots nosaltres. La música no sonaria sense els músics, no arribaria a tu sense aquells representants que recorren el món per nosaltres i no aconseguiria emocionar sense la coordinació indispensable del director. La música és la nostra passió. És allò al que per sort podem dedicar hores i hores. La música és el que ens mou, és el que ens ha unit sota un únic projecte. Un projecte que estem construint tots plegats i on només hi faltes tu, el públic. El nostre objectiu és clar. Volem pujar a l'escenari i ser feliços amb el que fem. Però sobretot, volem pujar i que ho siguis tu també. Comença l'espectacle. Arrenca la Symphonic Beat Band. Ho fa a Barcelona i ho fa amb tu.